Reg, kinders. Juffrou gaan nou vir jou 'n storieetjie lees. Jy moet nou mooi sit en luister want jy gaan die storieetjie moet pak, né? Nee? So daai oortjies moet wawyd oop wees. Goed, juffrou lees vir jou. Ehm um, Petrus het 14 albasters. Petrus het 14 albasters. Hy en sy maat speel en Petrus verloor 3 van sy albasters hoeveel het Petrus dan nou oor? Kyk weer, Petrus het 14 albasters, hy en sy maat speel en hy verloor 3. Hoeveel albasters het Petrus oor? Pak dit gou gou jy en jou maat. Pak gou gou daai som. Wat het jy gepak? Die 4. En wat gaan hy pak? Die 10. En dink jy die 10 en die 4 gaan 14 maak? Ja. Ja, jy's heeltemal reg, want hoe pak ons vir 14? 10 en 'n 4. Pragtig. Reg, hoeveel het julle gepak? Hoeveel het julle gepak? 'n 10 en 'n 4. En wat maak 'n 10 en 'n 4 saam? 14. 14. Baie mooi. Baie mooi. Reg, julle is almal gereed, almal gepak, nê? Nee. Wat het jy uitgepak? Wat het jy uitgepak? Ek sê gou vir juffrou. 'n 10 en 'n 4. En hoekom het jy 'n 10 en 'n 4 uitgepak? Um, Hoeveel is 'n 10 en 'n 4 saam? 10. 14. Dis 14. Pragtig. Nou, wat sê ons sommetjie nou weer? Petrus het 14 albasters en hoeveel verloor hy? Steek gou daai handjies op. Hoeveel verloor hy? Jaylen? Hoeveel verloor hy? 3. Hy verloor 3. Nou, wys vir juffrou hoe verloor hy. Wys gou vir my hoe verloor hy. Wys op jou bordjie. Wat sit jy nou by? Die alle. Nee, wat het jy verloor? Hoeveel het hy gehad? 14. 14 en hoeveel het hy verloor? 3. Waar is die 3 wat jy wat hy verloor het? Wys vir juffrou waar is die 3 wat hy verloor het? Reg. En wat is nou oor? Wat is nou oor op die bord? Hoeveel is daar nou oor? 11. 11. Hoe weet jy dis 11? Hoe weet jy dis 11 wat oor is? Ek Wat is oor? Hoe weet jy dis L wat oor is? Wat is die? 10 en 'n 1. 1. En maak 'n eh, 11 is 11 'n 10 en 'n 1 is 11 'n 10 en 'n 1. Ja. ja, dis pragtig. Nou kom ons vra gou-gou vir Shalise om vir ons die som op die bord te kom skryf. Skryf dit gou vir ons. Hier's 'n kruit. Skryf lekker groot. 14. Maak jou 4 mooi. Maak die streepie bietjie langer. Daai streepie wat so gaan. Nee, gaan hom verby my liefie. Gaan hom verby. Ja. 14, is dit 'n plus of is dit minus? Het hy verloor of het hy bygekry? Minus. Ja, nou maak hom reg. Minus. Hoeveel het hy verloor? Hoeveel het hy verloor? 3, skryf dit. Is gelyk aan Junaid, kom skryf jy vir ons die antwoord. Hoeveel is 14? en ek vat 3 weg. As hy 3 verloor, wat is die antwoord? Jy kan maar gaan sit, dankie. Reg, is hy reg? Ja. Kom ons lees die uh, sommetjie, die getal sinnetjie. Kom staan net so dat hulle kan sien. Daar's hy. 14 minus 3 is gelyk aan 11. Pragtig, jy kan maar gaan sit. Reg, ons gaan nou nog een doen. daarop asseblief.